Le doy de comer al que odia mi flash Es inevitable hacer esto del rap Son inexplicables mis ganas de más Escribo de noche, calmo mi ansiedad Esa es mi fuerza de voluntad Noto algo distinto en mi tinta y mi plan Es tanto mensaje que no lo sé dar Perfeccionando todo lo personal Le doy de comer al que odia mi flash Quiero que me escuchen, no ser solo una promesa Yo pongo las cartas tan arriba de la mesa Busco ser único, no sin perder la cabeza A veces la simpleza es grandeza Traumas internos están haciendo que me explaye Comentarios ajenos están haciendo que mal viaje me cargo como buscando ser mejor en los detalles Le doy de comer al que odia mis flashes No, el ego no me encarceló Yo voy fast, ellos están slow Paren que me llamen, no me maten hoy No reclamen ni me hablen, mejor mamen Low, callen que me voy, dame que le doy Más takes, más takes, más play shows Para que soy tan yo soy, venden más ser doy Dan shame, goddamn, párenlo Apunta ni disparenlo, Mi mambo aire, casi En mi mente un arma, hedon, Ni pienso en el bicho, me pongo a escribir Lo que me hace infeliz, voy a arrancármelo No soy de asustarme, pase la peor Solo intimida el tic-tac del reloj es inevitable hacer esto del rap Son inexplicables mis ganas de más Escribo de noche, calmo mi ansiedad Esa es mi fuerza de voluntad Noto algo distinto en mi tinta y mi plan De tanto mensaje que no lo sé dar Perfeccionando todo lo personal Le doy de comer al que odia mi flash Incertidumbre cuando sobrepienso ¿Qué es lo que quiero de mí? Traumas por matar, sueños por cumplir ¿Y qué es lo que quiero de mí? Seguir escribiendo lo que siento Aprendo a persistir O hacer lo convencional que deseo seguridad y dejar de insistir. Mi mente se desvela, analizando un tiempo, ahora me di cuenta que hasta tu familia puede ser traicionera y los amigos se fuman como el humo de una vela. Mejor que no vuelvan, que saben de empatía cuando sentís que nadie te consuela. Solo mis temas valen la pena, los demás son escenas que esta peli la rellenan. Es inevitable hacer esto del rap, son inexplicables mis ganas de más. Escribo de noche, calmo mi ansiedad, esa es mi fuerza de voluntad. Noto algo distinto en mi tinta y mi plan que no lo sé dar Perfeccionando todo lo personal Le doy de comer al que odia mi flash Es inevitable hacer de esto del rap Son inexplicables mis ganas de más Escribo de noche, calmó mi ansiedad Esa es mi fuerza de voluntad Noto algo distinto en mi tinta y mi plan De tanto mensaje que no lo sé dar Perfeccionando todo lo personal Le doy de comer al que odia mi flash